ekarri dugu, bueno, adibide batzuk alde batetik ikusteko e, gizonezkoen ezurduren artean eta emakumezkoen artean desberdintasunak ikusteko, bi gizon alde dira garezurra eta pelbisa. E, eh, eta garrantzitsua da jakita eta gainera hau normalean jendeari arrata ditzen dio, ba helduak garen arte ezurduren ez daudela desberdintasunik sexuaren aldetik. E, orduan ba, umeen kasuan ezurduraren bitar bakarrik ezin dugu jakinea emakumezkoak edo gizonezkoak ziren. E, iru, normalean iru puntu kontatzen dizkietu mehi, ba, holan seksua, e, nola jakin dezakegun zein seksukoak dire, ba, adibidez hemen, zonalde hau, gola bela, deitzen dela, e, ba, emakumezkoen kasuan laua da, eta gizonezkoen kasuan protuberantzia baten modukoa da, zure gare zurrean neukitu dezakezu. E, gero adibidez, begiratu dezakegu ere, hemen dagoen zonalde hau, hau deitzen da mastoidesa, eta gizonezkoen kasuan nahiko handia eta, eta robustoa da, eta, gizonez, eta emakumezkoen kasuan aldiz, txikiagoa da, batzutan oso oso txikia eta ia ez da, ez da ikusten. Eta atzeko partean ere, oksipitalean daukagu kresta nukala, Gizonezkoen kasuan, gizonezko hau ez dauka oso, oso markatuta, baina honek honetan ba, ikusten dugu ba, gantxo baten modukoa duela eta emakumeak ordea laua daukate oksipitalaren zonaldea. Eta pelbizaren kasuan baita ere hainbat eh, gauza ikusitza eskegu baina gure gorputzean orain zaila da ikustea, baina gizonezkoek normalean ba, asko saldaka estuagoak daukate, eta ba, emakumezkoak zabalagoak, argia denez, ba, urdunaldia aldia izateko. Eta adibidez, ba, aldaketan ikusi dezakegu hau, e, zonalde honetan, eskota duratziatikoa deitzen dela, hau izango litzateke e, batena, eta nahiko ostua da, eta hau izango litzateke emakumezko batena, eta nahiko, nahiko ireki, angulo irekia egiten du. Eta gauza berdina gertatzen da hemen dagoen angeluarekin, e, honek eta ezurronek osatzen duten angelua, nire behatza jartzen baldin badut, nahiko angelu itxia osatzen dute, hau deitzen da angelu subkubikoa, eta emakumezkoen kasuan ordea, ba, irekiagoa da. Eta ezaugarri horiei begira, ba, saiatu gaitezke jakiten ea ba, zenbat gizonezko zuden aztarnatu gara zenbat emakumezko, eta ba, biztanleri bakoitzaren egitura demografikoa berregitu.